ये वाला जो सुबह तक चलती थी मेरी आराम से तब भी ट्वेंटी परसेंट रह जाती थी अक्सर <laughs> जी जीरा प्लस प्यारा Awesome. ये रिवाइव देने जा रहा वो रिकॉल करने जा रहा होगा सैंडविच है ना उसका ना इधर भी बंदे इधर भी बंदे Awesome.